hello friends welcome my YouTube channel knowledge point दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी नाजो टेन की अपकमिंग फ्लैश सेल की जो होने वाली है 18 अगस्त दोपहर बारह बजे ऑनली ऑन फ्लिपकार्ट पर साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके रेट और रिव्यू इनक्रीज प्राइजेस और इसके कलर वेरियंट की और इसकी हाईलाइट के बारे में साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप इसे आज की सेल में बुक कर सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों बात करें रियलमी नाइजो 10 टेन की तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा ग्यारह हज़ार नौ सौ रुपये में और फ्रेंड्स बात करें इसके कुछ अवेलेबल ऑफर की तो इससे आप इसमें आपको यू डिस्काउंट मिलेगा थर्टी रुपीज़ का और आपको मिलेगा सेवेंटी फाइव रुपीज़ का रुपये डेबिट कार्ड से डिस्काउंट ऐसे ही आपको यू पेमेंट से अगर आप दस हज़ार से ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो फ्रेंड्स ओवरऑल काफ़ी इसमें डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं लगभग आठ से नौ इसमें ऑफर आप आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वहीं बात करें फ्रेंड्स इसमें आपको no E M I cost भी आपको प्रोवाइड की जा रही है तेरह सौ चौंतीस रुपये पर मंथ के हिसाब से और प्रोडक्ट एक्सचेंज की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जा रही है साथ ही बात करें कलर वेरिएंट की तो इसमें आपको तीन कलर देखने के लिए मिल जाएंगे ब्लू ग्रीन और वाइट में ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स ब्लू की काफ़ी डिमांड है इसलिए वो काफ़ी कम ही सेल में बुक हो पाता है और फ्रेंड्स बात करें इसकी हाईलाइट्स की तो इसमें मिलेगा आपको चार जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी रोम जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं up to two fifty G B तक साथ हाँ ही अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो होने वाली है एल डिस्प्ले 6.5 इंच की काफ़ी अच्छी बात है अगर आप बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको बैक साइड मिलेंगे चार कैमरे जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 48 पिक्सल का वहीं बात करें तो आपको एक डेप्थ कैमरा मिलने वाला है 8 पिक्सल का साथ ही आपको मिलेगा वाइड एंगल वाला कैमरा 2 पिक्सल का और एक आपको मिलेगा 2 पिक्सल का रियर कैमरा साथ ही बात करें फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको मिलने वाला मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा और अब बात करें बैटरी की तो इसमें आपको मिलने वाली है long duration 5000 thousand M H lithium ion battery जो कि काफ़ी अच्छी बात है और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है मीडिया टेक जी प्रोसेसर जो कि काफ़ी डिमांडेबल है और साथ ही इसमें आपको डुअल फोर जी सिम मिल रहा है और एक माइक्रो एच स्लॉट कार्ड भी आपको मिल रहा है जिसे आप two two hundred fifty six G B तक का कार्ड इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं बात करें एंड्रॉयड वर्जन की तो ये बेस्ड होगा एंड्रॉयड टेन पर जो कि लेटेस्ट अपडेट वर्जन है एंड्रॉयड का और बात कर लें इसकी डिज़ाइन की तो आपको इसमें मिलेगा स्प्लेस रेजिस्टेंट डिज़ाइन जो कि काफ़ी अच्छा है तीनों ही कलर में अब बात कर लें क्लासिक डिज़ाइन की तो डिज़ाइन तो आपको देख रहे हैं तीनों में आपको ऐसे मिलेगी वाइट ग्रीन और ब्लू में तीनों में आपको ये डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स इसमें आपको मिलने वाला एक अडेप्टर एक मिलेगा U S B type C की केबल जो फास्ट चार्जिंग के लिए है और बात करेंगे स्क्रीन फिल्म मिलेगा आपको two D T P film और अगर सिम इजेक्ट कार्ड भी मिलेगा सिम इजेक्ट टूल भी मिलेगा आपको एक वारंटी कार्ड भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और फ्रेंड्स देखा जाए तो इसमें भी आपको एयरफोन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं अब बात कर लें इसके रेट एंड रिव्यू की तो फ्रेंड्स इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग हुई है फाइव में इसको मिले हैं ओवरऑल फोर पॉइंट फाइव जो कि काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स सबसे एवरेट बात कर लें तो कैमरे को इसमें मिले हैं थ्री पॉइंट एट वहीं अगर बात कर लें बैटरी की तो बैटरी को मिले हैं फोर पॉइंट फाइव जो कि काफ़ी अच्छे हैं डिस्प्ले को मिले हैं टू पॉइंट सिक्स काफ़ी अच्छे नहीं हैं और अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की तो वैल्यू फॉर मनी को मिले हैं फोर पॉइंट सेवन तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस मोबाइल की काफ़ी अच्छी रेटिंग हुई है और काफ़ी अच्छे इसमें रिव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अब बात कर लें फ्रेंड्स इस मोबाइल से ली गई कुछ पिक्स की जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कैमरा कितना अच्छा होने वाला है तो फ्रेंड्स देखिए इस पुसी कैट का जो पिक लिया गया है ब्लर मोड में काफ़ी अच्छा आया है और इसको देखकर आपको कैमरे से कोई भी शिकायत तो नहीं हो सकती और अगर बात करें बैक कैमरे की ये रूम के अंदर की तो ये भी काफ़ी अच्छा आया है ओवरऑल मतलब कैमरा तो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे क्लियर मिला है तो ओवरऑल फ्रेंड्स कैमरे से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है दोस्तों आप देखते हैं आप कैसे इसको आप बुक कर सकते हैं सेल में तो फ्रेंड्स इसके दो तीन फंडे हैं अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है तो आप गूगल एक्सटेंशन के द्वारा इसे बुक कर सकते हैं सेल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है गूगल एक्सटेंशन ने उसके द्वारा भी आप इसको बुक कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है इसलिए आप इसको फ्लैश सेल में इस टाइप से बुक कर सकते हैं जैसे ही आपका सेल स्टार्ट हो उससे 10 मिनट पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेना है और ये बैक इन और बैक आउट करना है जैसे नोटिफाई मी यहाँ लिखा है वहाँ पर आपको बाय नाव आ जाएगा उस पर आपको क्लिक करके इसको बुक कर सकते हैं और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन ये भी हैं कि आपको अगर बुक करना है तो आपको प्री ऑर्डर करना है मतलब आपको पेमेंट सी ओ डी इसमें नहीं मिलने वाला है प्री ऑर्डर करना पड़ेगा और आपका जो एड्रेस है वो बड़े शहर का होना चाहिए महानगर या कोई भी बड़ा शहर हो जहाँ पर आपकी डिलीवरी पॉसिबल हो क्योंकि कभी कभी गाँव में या तहसील में जो पिन कोड हम डालते हैं वहाँ पर डिलीवरी प्रोवाइड ना होने के कारण भी हमारा बुक नहीं हो पाता है ऑर्डर फ्रेंड्स ये कुछ रीज़न है एड्रेस पहले से डालना है प्री ऑर्डर करना है और जो आपका पिन कोड है वो किसी बड़े शहर का डालना है जो भी आपके पास हो फिर वहाँ से आप बाद में आप इसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी कुछ tips and tricks Realme Narzo ten की फ्रेंड्स काफ़ी डिमांडेबल फूल है आप इस सेल में इसको बुक कर पाएँ तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें जिससे कि ऐसी लेटेस्ट आपको मीनफुल है सेल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching